not too far from here. Be safer if we chat there. All right, take us there. Follow me. Nice. Sorry about the whole gun thing. Don't worry. I would have probably done the same thing. Where are you from? Nossa, usa suicídio the Michelle. Really? I heard some bad stuff going on down there. Você é Eu fiquei me perguntando até, até onde o Sam ia esperar pra atirar no Joe. Tá espancando. Ah, é o Nathan Drake. Jack and Dexter. O tá, cara tá espancando o irmão dele e ele de boa. Vai atirar não. peças. Ô, oh, Manuel! Molotovs melhorados. Putz! Jogaram Molotov no manual, né? Manual de Molotov volume 1. Melhoramento do raio das bombas incendiárias. Construção. Uma construção adequada de um dispositivo incendiário é importante para garantir uma detonação adequada. Ah, velho, eu não vou ler o resto porque eu tô com preguiça, sinceramente. Desculpa aí. Temos cheio aqui. Não tem mais nada. Sai, sai. oh, arara. Beleza. Para lá, Henry. Faca? Duas portas de faca seguida. Ou oh, 25 peças, moleque. Aí sim. Álcool tofu. Pegar vida. Isso aí daqui a pouco pego. 10. Nossa, eu tô com 30 já. Eu retiro tudo isso. Eu acho que eu posso chegar em 100 sim. Nossa, que tipo de TV é essa, doido? Pago feio. Tá, fita. Fechado Luiz, fechado isso Gaiola, eu acho que deveria ter hamster aqui. Esse é aqui. Nossa, mano, o cara encheu de, de pôster. Né? Ah, tem The Turn, que é o Mortal Kombat desse universo. Ellie, I found another one of them comics you've been reading. Fase profunda. Savage Starlight, fase profunda. Deep Phase. Livro 10. Até agora, o dispositivo de variação de fase manteve a Von Neumann e a sua tripulação invisíveis à rede de sensores dos viajantes. Mas como cada saldo de energia de ponto zero os faz penetrar cada vez mais profundamente no vasto império interestelar dos viajantes, as esperanças de uma viagem de regresso são cada vez mais pequenas. Em três dias, eles viajaram um quarto do raio total da galáxia e, dentro de mais dois dias, chegarão ao mundo natal dos viajantes. Isto se nada correr mal interessante, interessante. Caraca! 16 contos de vida. Tá caro, hein? Aqui na Itália tá 7. Aí depende do mangá, né? Mas. Mas geralmente é 7. Ai, cadê de balanço, balanço? Tá. Eu vou criar uma faca, porque é sempre bom ter facas extras. E é isso aí. Olha de balanço aí. Ah, tinha que pegar alguma coisa na cozinha, eu acho. Aqui, deu. É isso aí, sai daí, sai. Ele me atravessou. Oi, Henry. É é não é minha filha. É, I promise. No, I ain't. Yeah. I can appreciate that. Ah, aqui tem uma cena do robozinho. Everyone be quiet. Get away from the windows. <sighs> Man, that fucking truck. It's been hounding us ever since we got in this day. Sam, what are you doing? Nothing. Get rid of it. My backpack is practically empty. What's the rule about taking stuff? It weighs like nothing. The rule. What is it? We only take what we have to. That's right. Now come on. How far is this place? We're close. Real close. O jogo é espertinho, eles não colocaram a animação da Ellie pegando o bonequinho porque era pra ser uma surpresa o que, que ela tinha pegado. Aí por mais que tu fique olhando ela, ela não vai pegar, porque é... eles não colocaram a animação. Mas tá ligado, tá ligado. Olha só aqui que legal. Jogo tabuleiro aqui, ó. Temos Jack and Dexter. Temos Uncharted. Tabuleiro. É isso aí mesmo. Ó, sumiu o negócio, viu? A gente dá as costas o negócio some. Ai, ai. L, L, te vi. Não pense que eu não te vi. Mas isso aí. Que isso? Levou um susto com a porta abrindo, foi? the other? They wanted to give it another one shot. It was missing. Alright. Keep an eye out. Tem três, não tem? Por que, estou falando dois? Ah, tá. Que isso? Por que, que eles estão meio alerta? Ah, velho. Vai, rápido, rápido, rápido, rápido. O outro tá vindo, o outro tá vindo. Ai! O que que tá acontecendo, velho? Que isso? Vai! O John tá errando o bagulho, mano. Faz isso aqui, ó. Caraca. We did it. Not bad, old timer. Tá me tirando? Ah, eu vou usar mesmo, eu tô nem aí. Fui pro lugar errado, merda. Tinha que ter ficado mais atrás. Foi muito na frente. Por que eu ainda tô correndo em, em perigo? aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ah tá, porque tem os caras aqui, né? Será que tem como fazer isso aqui? <laughs> eu não queria ter acertado ele. Eu não queria ter acertado ele, Dando. Eu queria ter acertado. <laughs> Queria ter acertado atrás. Ah, eu errei a flecha. Sai ele. Sai ele. Ele não morreu. Nossa, eu errei a flecha, bosta. Era perfeito, velho. Era só ele descer o tal. Mas era pra mim ter mirado antes. Agora já foi. Bora lá. Eu perdi life. Não. You sure it's safe being so close to them? I'm the only one with the key, man. Where'd you get that? I killed one of them. Opa! Coral dos Pirlampos. Lucas! Lucas Reels, 295. Ah, eu tô no jogo, doido. Tive que colocar o sobrenome de Real pra não ficar o nome real, assim, né? Porque eles exigiam, mas... Sou eu, sou eu. Beleza. Agora o Sam vai mentir sobre a idade dele. Dá pra perceber que ele mente por causa da reação do Henry. Temos nota do julgamento. Nos tivemos um julgamento público porque um grupo de adolescentes do nosso grupo matou aquela família que veio parar a nossa cidade. Pensei que seriam castigados por, ter, por terem violado o nosso código. Afinal, o chefe considerou que eles garantiram provisões para o grupo. Não pude acreditar no que ouvi, e não acabou por aí. Depois, deu ordens para que fizemos turnos para atacar outros sobreviventes da área, para levar suas provisões para o acampamento. Houve um silêncio longo, começamos a afastar-nos quando dois membros do grupo começaram a gritar, a protestar contra a nova lei, a dizer que ele não nos podia obrigar a fazer aquilo, que não lutávamos por isso, não me atrevi a levantar um dedo, porque as únicas pessoas que mostraram um pouco de moralidade foram mortas diante de todas. Tá, pega, Nossa, eu achei que tinha parado de gravar sozinho, eu fiquei com... me deu um frio na barriga agora. E o Sam é mais novo que a, que a Ellen. Here we are. Acho que ele deve ter uns 12 anos. Acho. Pelo menos é o que eu interpreto pela, pela reação do Helm. Mas não sei porque o diálogo não está acontecendo. Uh, ah, 40. Tá. Welcome to my office. Não aconteceu o diálogo. How long have you guys been holed up in here? A few days. We found a bit of food though. Here. Blueberries. Found a whole stash of them. You want some? No. man, relax. We're safe. So why haven't you left? Been waiting for the right opportunity. Yeah? Here. Check this out. Essa é uma boa pergunta do Joel, cara. Realmente. sons of bitches. Every day they congregate down there, guarding that damn bridge. Come nighttime, it's down to a skeleton crew. After sunset, that's our window. Most of them gone, sneak right past them. That could work. Oh, it'll work. It'll definitely work. since that boy even cracked this morning. She doesn't seem bothered by all this. So where were you heading? I heard the Fireflies are based out west somewhere. I'm gonna join up with them. Something funny? Oh, it just seems like there's a lot of people putting their stock on the Fireflies these days. Yeah, maybe there's a reason for that. You don't know where they are, and you're just gonna drag him across the country to find them? I tell you what, how about I worry about my brother, you worry about your girl. Easy. We're looking for the Fireflies, too. This is us. There's an abandoned military radio station just outside the city. Any survivors from our group, they're supposed to meet us there tomorrow. You and your girl, you won't join us. It goes down tonight. I guess we best rest up then. Nossa, o cara não tira a mochila pra dormir, velho. Dá uma dor nas costas, olha que já é velho. says it's time to go. No, we're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good. Good. All right. Y'all ready? Yeah. Okay. Aí, y'all say. Nossa, a música é muito boa. Close, okay? Ok. You tried this before? Isso eu falei ok junto com ele. Quase. continuo, velho. Não me chama de velho, Dodo. Eu só tenho 30. Eu só tenho. Eu ia falar uma idade menor do que a do <laughs> Joe tem. eu só tenho 97 anos, cara. Eu não preciso me chamar de velho. Não, sem zoeira, o Joe deve ter uns 50 e poucos anos. No mínimo 40. No mínimo. Mas eu chuto um 52 por aí. Porque se passaram 20 anos desde da, da morte da, da Sarah até o começo do, do verão. E tipo, na morte da Sarah já tinha uns 32, 20, 28. Acho que na morte da Sarah ele tinha no mínimo 28, cara. Então aqui ele tem no mínimo 48, se passaram 20 anos. É a minha opinião, né? Agora se isso é real ou não, não, não sei, não lembro porque é a idade do jogo. you doing? Just trying to keep warm. How's it looking out there? We put down some infected. No sign of those tourists. Nice. God, okay, everyone move up. Eu não vi se aqui atrás. Eles estão atirando nos instaladores. Eu não vi se aqui atrás tinha alguma coisa. Tem duas pessoas aqui né? Tá, não tem. Bora continuar então. Vamos vir... Vamos vir pra cá. Pra direita. Para de puxar essa arma, velho. Quero arco. Ok, temos trapo, lâmina. Nossa, percebe tudo isso. Rolou. Tá. Engrenagem, álcool, trapo, lâmina. E aí foi isso. Ok. pegar aqueles caras da luz antes, velho. Porque eles vão ser um problema. Nossa, o cara é ruim, hein? Isso é bom pra mim. Nossa! Isso é bom pra mim, na verdade. Não apanhou não, ele tá vivo. Ué. Precisava matar aqueles ali, mano. Só que tá os dois juntos. Esse é o problema. Se matar um, o outro vai ver. E aqui embaixo eu não acho que tenha só esse. Acho que tem mais. Será que tem só esse aí embaixo? Isso é estranho. Não acho que tenha só ele, velho. Eu não vou passar agora, vou esperar a luz voltar. Foi. Ousado, ousado, ousado. o cara vem, vai até ali só. Deixa eu me esconder aqui. Esperar a luz vir pra cá e voltar. Ok, vamos vir pra cá. Só tem esse mesmo. Tá estranho. É estranho. Senão tá com o molotov lá em cima. Ué, só tem esses caras aí, eu tá com o molotov lá em cima, pega dois. Ah! Só que eu não tô zoando, velho. Real, tacaria um molotov lá em cima. Acho que vou esperar ele voltar e eu vou tentar ir pra lá, ó. Lá eu acho que eles vão me ver. Deixa eu ir pra cá. Tem dois ali em cima, não tem? Acho que tem. Oh, ah, agora apareceu mais. Sai, Harry! Puta merda, velho. Ah, tu... É sério que tu me interrompeu pra isso? Dá três soquinhos nele? Você tá me tirando, né? Tá, que ele morreu. Achei que ele não tinha morrido ainda. Nossa, na moral, velho. Matei. Caraca, ué. O cara nem se mexeu. Alô? Beleza. Pronto, pra as bombas de, as bombas de prego serviu pra alguma coisa. como chegar aqui e dar um tirão aqui, será? Nossa, agora eu vou ter que correr do... do bagulho louco. Tem correr do carro armado que vai vir atrás da gente. Do Hilmvel, não lembro mais. É, o Henry vai deixar a gente pra trás. Olha lá. Alright, come on. Que isso? stick and Come on, everyone. Por abajo, por abajo. By Henry. We're good. Sam, let's go. All right, kid, come on. By Sam. Come on. Shit. By Ellie. Hurry, hurry. PIU Henry Sinford. Okay, we gotta get him up. I'm sorry. We're leaving. What? What's this bullshit? Hey, now! What the fuck, Henry? É, eles podem tirar pra cima. Vai, vai, vai. Tá, temos tesouro explosivo. Agora eu vou a fazer, né? Uh, vou pegar isso aqui. Que é bastante útil. Tesouro explosivo. Tesouro não, né? Lâmina. Vou abrir. E aqui vai precisar enfrentar os pessoal. Os pessoal. Why so? Tá. Nós temos uma vida... Uma vida potente aqui. Cadê os outros? Tem três, não tem? Tem um aqui. Tem outro lá. E deve ter mais um. Alguém me viu. Vai, Joe! Rápido! Puta merda! Tinha quatro. Acho que era três. Tá, já alertei todo mundo mesmo, de pistola. Ah, não. Não, não tem como enfrentar ele agora, velho. Ah, velho, o outro cara tá aqui. O que tá acontecendo? Nice, ele. Sai da frente! Deu. Morre, velho. Sai daqui. Tem outro cara lá atrás. Preciso cuidar. Porque ele tá cagando, na verdade. Ai, errei a última bala. Ai, ai. Vai, velho. Sai ele, sai sai That was good. Caia. Nada de vida. Eu sei onde é que é, eu sei onde é que é jogo. Estou explorando aqui, porque eu perdi um pouco de vida nessa brincadeira. Putz, podia muito subir ali, subir ali e dar um jeito de passar pra ali por cima, né, velho? Mas é isso aí, bora lá. Aqui não tem tempo pra explorar, é só correr. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, vai, vai. course do we have? We jump! No, it's too high and you can't swim. I'll boost you up, you run past him. You keep me afloat! Ellie! No time to argue! Ellie! awake! Hey, you. We're alive. <laughs> okay. See? What'd I tell you, huh? He's good. Everything's fine. <laughs> you know, Sam's the one who spotted you. You guys are taking